အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့ iron reader တွေတခုစမ်းလုပ်ကြည့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် light ဒီဒီဘက် channel ကနေလာနေတာနော်အလင်းဒီဒီဘက် channel ကနေလာနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ iron reader ကင်တဲ့အခါမှာ iron ရဲ့ refreshing light ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲတကယ်လို့ light စုကဟိုဘက် channel ကနေလာနေမှာဆိုရင် iron ရဲ့ဒီ refreshing light ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက် channel မှာထည့်ရမှာပေါ့နော်အရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီဒီ iron ရဲ့ refraction ကိုထည့်မှာเนาะဒီ i ကိုကျွန်တော်တို့လင်းချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ cap ကိုအသုံးပြုပြီးကျွန်တော်တို့လင်းမယ်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် cap ကိုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်း highlight ကိုပဲကျွန်တော်တင်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ highlight back ကနေပဲကျွန်တော်ဆွဲတင်ပါလိုက်မယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပုံလေးတစ်ပုံလုံးကိုအလင်းရောင်တက်ရောက်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအလွှာရဲ့ layer mat ဒီအဖြူရောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီအလင်းဒီတစ်ပုံလုံးကိုတက်ရောက်မှုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ iron ရဲ့ reflection နေရာလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ invest လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါမှဒီ live ကိုကျွန်တော်တို့မမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမှဒီအလွှာကိုကျွန်တော် invest လုပ်မယ် keyboard ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် control i ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် layer မှာအမဲရောင်ပြောင်းသွားမယ်အမဲရောင်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနအလင်းတွေကိုမြင်ရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုပဲအဖြူရောင် brush လေးနဲ့ light ဖွင့်ပါပေါ့နော် okay ကျွန်တော် brush ကိုယူတယ် brush မှာကျွန်တော် flow ကိုကျွန်တော် အဲ80လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးကိုခုနအလင်းလေးပြန်ဖွင့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဖြူရောင်ကာလာကိုကျွန်တော်ယူရမှာပေါ့နော်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုအဖြူရောင်လေးဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ brush size ကိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်တသေးလေးပဲလောက်တာတင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအော် control z ဒီဒါကျွန်တော်ရှုပ်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် ပြန်ပြီးတော့ဝေဝါလိုက်ရင်တဘာဝကြကြလေးရအောင်ပေါ့နော်โอเคဒါချုပ်ထည့်ထားတာโอเคဒါဆိုအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့အဆင်မပြေနေဘူးပြီးတော့မှဒီ map အလှော်ကိုကျွန်တော် fader တွေက bla ပြီးတော့ဒီမှာ garden bla ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနအလှော်ကိုနည်းနည်းလေးခုနကျွန်တော်တို့ချစ်တာတဲ့ဟာတွေကိုနည်းနည်းလေးဝေဝါလိုက်တာပေါ့နော် okay ဒီလောက်လောက်လေးပါနော်ပြီးရင် okay ဒါကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါစီ before ဒါစီ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုအပ်မဲ့နေရာလေးတွေကြံမထင်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရနေတယ်โอเคအဲကျွန်တော်ဒီမှာသုံးတဲ့ brush ဒီ short round brush ဖြစ်ရမှာเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ ဒီ main line ရဲ့ reflection ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် new layer လေးတစ်ခုခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် color မှာကျွန်တော်အဖြူရောင်လေးရွေးတယ် opacity 100 flow 100နဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ quality ဆွဲစရာမလိုဘူးဒီ line ကိုဖုံးအုပ်လိုက်တဲ့အနေထားလောက်ရတဲ့အထိဆွဲပေးရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ highlight နေရာကိုပဲပြန်လိုချင်တာဖြစ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် shadow နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မယူဘူး highlight နေရာမှာပဲခုနကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အဖြူရောင်လေးတွေဝင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဒီလွှာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ် okay ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒီ layer ကိုနှစ်ချက်ကလစ်လာလို့ရှိရင်ဒီမှာ layer style ဆိုတော့ box တစ်ခုကြာလာမယ်เนาะဒီမှာဒီ blend fd ကျွန်တော်တို့အရန်ဒါဒီအရန်ချိန်နှီးလို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့เนาะဒီနေရာလေးရဲ့တဘောတရားကိုတိတိကျကျလေးလေးလာထားစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့က shadow ကိုမယူဘူး highlight ကိုပဲယူမှာเนาะ highlight area မှာပဲကျွန်တော်တို့ကဝင်စေခြင်းတာ shadow area မှာမဝင်စေခြင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် shadow တွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ်အခုဒီကျွန်တော်ဒီ အတုံးတစ်တုံးလုံးကျွန်တော်ဆွဲလာတာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ तू က source မဖြစ်ဘူး तू ဒီ hash ဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင်ဒီခုန light တွေကိုပဲဝင်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အဖြူရောင်တွေဒီ hash ဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီအနေထားမှာမှကျွန်တော် order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီအတုံးကိုကျွန်တော်ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင် तू ဒီဒီ source ဖြစ်လာပါเนาะ transition လေးလှလာမှာပေါ့เนาะ okay ဒီမှာကိုပုံနဲ့ live ဖတ်တဲ့အနေထားလောက်ထိရအောင်တော့ကိုဒီမှာချိန်ညှိပေးပါเนาะ ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် okay နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနလိုက်ပြီးပို့ပြီးတော့ပြင်အားကောင်းလာတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်မှဒါလေး before ဒါလေး after ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် i color လေးနည်းနည်းလေးထည့်ချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဒီနည်းနည်းလေးဘဝလေးပေါ့နော်ဘဝလင်းလင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားလေးကျွန်တော်ပြင်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီခုန calf layer မှာကျွန်တော်ခုန calf layer ကိုကျွန်တော်ရွေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ် calf တစ်ခုထပ်ခေါ်လိုက်မယ်နော် calf ဒါဆိုသူဒီအဖြူရောင်မတ်နဲ့ကြာတာပါနော်အဖြူရောင်မတ်ဒီကျွန်တော်တို့ချိန်ကြီးချက်တွေအကုန်လုံးတပုံလုံးပေါ်မှာတက်ရောက်စေတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ eye reflection နေရာမှာပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့အနေအထားကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် keyboard ကနေပြီးတော့ order နှိပ်ပြီး layer map ကို layer map thumbnail ကိုကျွန်တော်တို့ click လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ခုနကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီနေရာလေးအကုန်လုံးမှောင်မိုက်နေတယ်ဒီအလွှာရဲ့ effect တွေ ဒီဖြူနေတဲ့ area မှာပဲတက်ရောက်မှုရှိမှာနော် okay order နဲ့ကျွန်တော် click ပြန် click လိုက်မယ်ရှင်းပြောရင်ဗျာဒီအလွှာကိုကျွန်တော်အပေါ်က line color ထည့်မဲ့အလွှာတွေကိုကျွန်တော်ကူးထည့်ခြင်းတာအခုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးเนาะ color ထည့်မဲ့အလွှာတွေကိုကျွန်တော်ကူးထည့်စီခြင်းတာအဲဒါကြောင့်မို့ keyboard ကနေ order နှိုက်တာမယ်ဒီအလွှာကိုယူပြီးတော့ဒီအလွှာတွေကိုကျွန်တော်ကူးထည့်လိုက်မှာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီအခုကြည့်လို့ရှိရင် black only ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะအမှန်မှာတော့ black only မဟုတ်ဘူး order နဲ့ click ကြည့်မယ်ဒီနားမှာဒီအဖြူရောင်လေးတွေရှိတာပေါ့နော်ခုနဒီက map ကိုကျွန်တော်ဒီထဲကို copy ကူးထည့်လိုက်တဲ့တဘောပေါ့နော် okay ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် curve ကိုယူမယ်အဲ curve ဒီ RGB ဒီတဘောလုံးရဲ့အလင်းအမှောင်ဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် rush အဲကျွန်တော်အနီရောင်တင်ရင်နီမယ်အနီရောင်လျှော့ရင်ဒါဆိုင်ရန်ဖြစ်မှာပေါ့နော် okay အနီလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဝါလေးနည်းနည်းထည့်ကြည့်မယ် okay ပြီးရင်အစိမ်းလေးနည်းနည်းလိုက်ကြည့်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဟာဒီပို့ပြီးတော့ဝါလာတာပေါ့နော်ဒီ i နေရာဒီခုနကပို့ပြီးတော့လင်းလာမယ်ဝါလာမှာပေါ့နော်โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ map ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ fader blur garden blur ကျွန်တော်တို့ပြန်ထည့်လိုက်လို့ရတယ်โอเคဒီ garden blur ထည့်တဲ့အနေထားကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ layer map တက်တက်ပဲကြည့်ကျင်တယ် order နဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက် click လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ garden blur ထည့်တာဆိုတာခုနကျွန်တော်တို့ဆွဲလိုက်တာဒီ ဒီလိုမျိုးချစ်ရကြီးဖြစ်နေတာเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တော့ဝေဝါးလိုက်စီခြင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂါဇန်ဘလာကိုတထည့်တာဖေတာတွေကဘလာဒီမှာဂါဇန်ဘလာဒီမှာကျွန်တော်ဆွဲဒီဂါဇန်ဘလာရဲ့ radius တွေတက်လာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ရဲ့ခုနကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ဟာတွေဒီဝေဝါးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီတပုံနဲ့ကျွန်တော်ဂါဇန်ဘလာကိုထည့်တာပေါ့နော် okay order နှိပ်ပြီးတော့ဒီ layer map ကိုပြန် click လိုက်မယ်ဘလာဂါဇန်ဘလာ โอเคဒီနေထားလောက်ဆိုတော့ပဲ2လောက်ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် radio โอเคပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြင်အားများသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ opacity ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရအောင်ပါဗောနော်โอเคဒါကိုလည်းကျွန်တော် cassandra လေးပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ fader အဓိကလေးဒါကျွန်တော် light ထည့်လိုက်တဲ့နေရာပါเนาะဒါโอเค fader တွေက blur cassandra okay ဒလာလာလေးတပေါ်ကြားတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ before and after ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါလေးကျွန်တော်တို့မပြင်မီဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ပြီးပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ပုံနဲ့ဆန်းကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီပုံရဲ့ live show ဒီဒီအပေါ်ဘက်ကနေလာနေတာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် revision ထည့်တဲ့အခါမှာဒီဒီနားလေးမှာထည့်ရမှာနော်ဒီနားလေးတွေမှာကျွန်တော်ထည့်ရမှာအဲကြောင့်ကျွန်တော် calf ကိုခေါ်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် light လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော် reflection လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအလင်းကိုတင်လိုက်မယ်ဒါဒီတပုံလုံးပေါ်တက်ရောက်သွားပါကျွန်တော်တို့တပုံလုံးပေါ်မတက်ရောက်ခြင်းဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ reflection နေရာလေးကိုပဲတက်ရောက်မှုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ map ကိုကျွန်တော် invest control i အမဲရောင်ပြောင်းလိုက်တယ်ခုနကျွန်တော်တို့လင်းလာတဲ့ဟာတွေဒီအမဲရောင်နဲ့ဖုံးကွယ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးအဲ့ဒီနေထားမှာမှကျွန်တော် brush ကိုယူတယ် opacity 100 flow တော့ကျွန်တော်60လောက်ပဲထားမယ်ပြီးရင် color တွေအဖြူရောင်ပေါ့နော်ဒီ flow ရဲ့တန်ဖိုးကကိုဘယ်လောက်လောက်ပမာဏနဲ့ဆွဲလို့ရှိရင်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ပမာဏပြောင်းပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်60ဆိုတိုင်း60လို့တုံးလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ line ရှိမယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနားမှာ reflection ထည့်ရမှာပေါ့နော် okay ဒီဘက်ဒီလည်း reflection ရှိမှာပြီးရင်ဒါ၄ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်း brush အရွယ်စားသေးသေးလေးနဲ့ဆွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဟိုရှုပ်ရရှုပ်ရှုပ်လေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်က fader တွေကနေပြီးတော့ blur ဂါဇမ်ဘလာပေါ့နော်အခုဒီဂါဇမ်ဘလာထည့်တာဆိုတာကျွန်တော်ဒီ layer map ကိုထည့်နေတာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ layer thumbnail မှာဆိုလို့ရှိရင် layer map ရဲ့ thumbnail ကိုကျွန်တော်ယူချက်ထားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂါဇမ်ဘလာထည့်တာပေါ့နော်โอเคဒီမှာဆိုကျွန်တော်6လောက်ထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ i reflection ထည့်လိုက်တာဒါဆိုမထည့်မိပါเนาะဒါဆိုကျွန်တော် i reflection ထည့်ပြီးပါเนาะအော်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ main line တွေကိုကျွန်တော်အလင်းနည်းနည်းလေးပြန်ထည့်မယ် new လေးရခေါ်မယ်ကျွန်တော်အဖြူရောင်ရွေးတယ်ပြီးရင် opacity 60လည်းရတယ်ကျွန်တော်ထပ်ခါထပ်ခါပို့လိုက်ရင်သူပို့ပြီးတော့ဖြူလာမှာပေါ့เนาะ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအလွှာလေး shadow မှာပါတက်ရောက်မှုရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအလင်း area ထဲမှာပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆွဲလာတဲ့ခုနအဖြူကိုဝင်စေချင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီအလွှာကျွန်တော်နှစ်ချက်နှိုက်မယ်ကျွန်တော် shadow ထဲမှာထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့် shadow တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပယ်ဖြတ်မယ် okay တလားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေနေပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့လာဒီတတော်လုံးကျွန်တော်ဆွဲလာတဲ့အတွက်ဒူဒီ hash ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော် source ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ keyboard က order key နှိုက်ပြီးတော့ ဒီအသုံးကျွန်တော်နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်မယ် okay ဒါဆို before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမျက်လုံး reflection ရဲ့ color လေးပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးထည့်စီခြင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် curve တစ်ခုထပ်ခေါ်မယ်ကျွန်တော်တို့ color မထည့်ခြင်းဘူးဒီအနေထားပဲကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီအနေထားမှာတော်လို့ရတာเนาะဒါကိစ္စမရှိဘူးကိုက color လေးပါထည့်ခြင်းနေရင်တော့ဒီအဆင့်ကိုလောက်ပြီပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကခုနကျွန်တော်တို့ ဆွဲလိုက်တဲ့ area မှာပဲဝင်စီခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနကျွန်တော်ဒီမှာဒီဆွဲပြီးသားရှိတယ်အဲ့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်ဒီအလွှာတွေကို copy ကူးထည့်မှာပေါ့နော်ဒီအမဲရောက်အလွှာကို order နဲ့ကျွန်တော် click ဆွဲပြီးတော့ဒီအလွှာရဲ့ map တွေကိုကျွန်တော်ကူးထည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလွှာမှာခုန map ဒီတက်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးတော့မှ cap ကိုကျွန်တော် click နှစ်ချက်နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဆို property ပေါက်ကျလာမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကအယောင်ချိန်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် RGB မှာလာမှာကစားတော့ဦးကျွန်တော် rust ပေါ့နော် rust ဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ရင်းနီလာမယ် ရှော့ရင်ဒါဆိုင်ရင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီသဘောတရားပဲပြီးရင် blue blue ဒီလဲကျွန်တော်ရှော့ရင်ဒါအဝါရောင်လေးပဲလိုက်လာမယ်ဟုတ်ပြီသူ့မှာဆိုရင်အစိမ်းနဲ့အဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီမျိုးစိမ်းဝါရောင်လေးပြောင်းတင်တာပေါ့နော် okay မှာ green မှာကျွန်တော်အစိမ်းလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် opacity ကျွန်တော်နည်းလေးပြန်ရှော့မယ်ဒီ line ရဲ့ opacity ကိုလည်းကျွန်တော်နည်းငယ်ပြန်ရှော့မှာပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်3ခုကိုကျွန်တော် control G ကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါကိုကျွန်တော် i လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ i reader လက်လုံးနေတာဒီဒီ line တွေအရန်ကောင်းတဲ့အနေထားမှာရိုက်တာတဲ့ပုံကျွန်တော်တို့လက်လုံးနေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီ i ရဒီမျိုး ဟိုဒါပေါ့ဒီ detail တွေမရှိတော့တဲ့အနေအထားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနဲ့ပြပေးမယ်။ Okay ဒီပုံဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိဒီကုနာလောက် detail မရှိဘူးပေါ့နော်။ Okay ကျွန်တော်တို့ရှိဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် detail နည်းနည်းလေးပြန်လိုအပ်တယ်ဗျာ။အဲဒါကြောင့်မို့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော် control J လေးရပွားလာလိုက်မယ်။ဒါကိုကျွန်တော်အဲ detail လို့နာမည်ပေးလိုက်မယ်နော်။ပြီးရင် ကျွန်တော်ဒီ detail အလှော်ကျွန်တော်ရွေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် image တွေက adjustment ဒီမှာ shadow and highlight ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်နော်ဒါ shadow and highlight ရွေးလို့ရှိရင်သူတွေ detail လေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပါတော့ HDR ဆက်ဆံလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် amount လေးတွေအကုန်လုံး short ပလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်အရင်အတိုင်းပဲပြန်ဖြစ်သွားမယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဒီ shadow ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်တို့အမှောင်ကိုလာပြီးတော့ဖွင့်ကျင်တာเนาะဒီမှာ မှောင်နေလို့ကျွန်တော်တို့ detail တွေမရှိတော့တာအလင်းနည်းနည်းလာထည့်ရမှာအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော် shadow မှာပဲ shadow ဆိုတဲ့နေရာမှာပဲကျွန်တော်အမောင်းနည်းနည်းလေးတင်မယ်ဒါဆိုရင် shadow တွေဒီဖွဲ့လာပြီပေါ့နော်ပူတော့ black တွေဒီနည်းနည်းလေးအလင်းဝင်လာပြီပြီးတော့မှတုံးကျွန်တော်ပြန်တင်မယ်ဒါဆိုရင်ဟောပြီ detail လေးနည်းနည်းလေးပူရလာပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်မျက်လုံးဒီအဲဖွက်ဖွက်ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ radiate control နဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ထိမ်းမယ် ဒါဒီ contract နည်းနည်းပြန်ထိမ့်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တုံးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်တင်မယ် okay မောင်းနည်းနည်းရမယ် radius ကိုနည်းနည်းလေးပြန်တင်ကျင်တယ်เนาะ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် i နီ dd နည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ရလာပြီပေါ့เนาะဒီအနေထားမှာကျွန်တော် okay နှိုက်လိုက်မယ်ဒါဒီတပုံလုံးကိုတက်ရောက်သွားတာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီတေးဖွင့်နေတဲ့နေရာကိုပဲပြန်ဒီအနေထားလိုချင်တာเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ layer ကိုကျွန်တော် order key နှိပ်ပြီးတော့ layer map icon ကိုကျွန်တော် click လိုက်မှဆိုရင် ဒီ inverse map လေးတစ်ခါတည်းမှတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆို blood map ပေါ့နော်ဒီ blood map မှာကျွန်တော်တို့ကအမဲရောင်ဖြစ်တာတော့အတွက်ဒီလှော်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုအဖြူရောင် brush လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တပွက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အဖြူရောင်ရွေးမယ်ဟုတ်ပြီ60%ရပြီကျွန်တော်ဒီအနေထားမှာကျွန်တော်လိုချင်တာလေဒီနာကဒီ day လေးတွေပဲကျွန်တော်လိုချင်တာအဲဒါကြောင့်မို့ဒီနာလေးပဲကျွန်တော်လိုအပ်သလားပဲပြန်ထပ်ပါပေါ့နော် okay ဒါဆို before ဒါလေး after ကျွန်တော်တို့ int လေးနည်းနည်းလေးပြန်ရလာပြီပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ခုနအဆင့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ calf ခေါ်မယ်ဒါဒီ live ပေါ့နော်ပြီးရင်အလင်းကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါကိုဒီ map ကို invert control i ပြီးတော့မှ brush opacity 100 flow 60လောက်နဲ့သွားမယ် brush size ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတီးထားတယ် light source ဒီကနေလာနေတာ reflection ဒီဒီနားမှာရှိရမှာเนาะ okay အဲဒါကြောင့်ဒီနားမှာကျွန်တော်โอเคပြီးလို့ရှိရင်ဒါကို ဖဲတာဘလာကဇန်ဘလာပေါ့နော်ကဇန်ဘလာမှာကျွန်တော်စစ်ဆိုရင်ဒါများပါတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်လျှော့မယ်ကျွန်တော်ရှုပ်ထွေးတာတွေဒီမှုံမှုံဝဝလေးဖြစ်တော့တဲ့အနေထားလောက်ပဲကျွန်တော်လိုချင်တာနော်တအားကြီးဝါဝလို့ရှိရင်လည်းခုနကျွန်တော်ချစ်လာတဲ့ဟာတွေဒီအရာတာပြတ်သွားမှာပေါ့နော်အရှင်မျိုးဒီတေးတဘောမျိုးလိုချင်လို့ကျွန်တော်အမျိုးချစ်လာတာပေါ့နော် โอเค2လောက်ဆိုရင်တော့အတော်ပါပဲ2.2ဒါဆိုရင်ခုနချစ်ရလေးတွေလည်းနည်းနည်းလေးကြံ့တာပေါ့နော်ဒါစီโอเคโอเคပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ဒီ main light rotation ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဖြူအောင်ပို့တိုးမယ် new layer ခေါ်မယ် brush အဖြူအောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပို့လိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့က highlight တွေမှာဝင်နေတာဒါကြောင့်မို့ဒီအလွှာကိုကျွန်တော်နှစ်ချက်ကလစ်မယ်ပြီးရင် shadow တွေကိုကျွန်တော်ပယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါဆို shadow တွေမထိတော့ဘူး ကျွန်တော်ဒီနာလေးကို source ဖြစ်တာလိုချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် keyboard က order key ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒါကိုနှစ်ပိုင်းခွဲထုတ်လိုက်မှာပေါ့နော် okay ဒါ opacity နဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော် short ထားခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒီခုန cap ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လင်းစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ် okay ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် group ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါလေး before ဒါလေး after ပေါ့နော်ကိုမကြည်နဲ့တူဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတပြန့်ပြီးတော့ပြန်လည်းပြင်ဆင်လို့ရနေတာပေါ့နော် okay ကျွန်တော်ဒီနာမှာတိုက်ပြီးတော့မကြိုက်သေးဘူးโอเคဒါကိုဘလာကစံဘလာโอเคဟုတ်ပြီဒီမှာနည်းနည်းလေးများပါတယ်ကျွန်တော်အမဲရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်နော် မဲရောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပိတ်စုလိုက်မယ်โอเคပြီးတော့မှဒါကိုအခုကျွန်တော်အမဲရောင်နဲ့ပိတ်စုလိုက်တာဒီဒီမျိုးအစင်ကြောင်းလေးတွေဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘလာကာဇန်ဘလာ ဒါတွေ before ဒါတွေ after ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ i ရဲ့ color ကိုထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် reflection ဆိုတဲ့အလွှာပေါ်မှာခုနကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးထည့်လိုက်တဲ့ reflection ဆိုတဲ့အလွှာကိုတစ်ချက်ယူလိုက်မယ်ပြီးတော့မှ curve ကိုကျွန်တော်တို့ခေါ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ reflection အလွှာကိုကျွန်တော် copy ကူးထည့်လိုက်ပါနော်ဒီ reflection အလွှာရဲ့ map ကိုကျွန်တော် copy ကူးမှာအဲဒီတဲကို copy ကူးထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်အတစ်ခေါ်လာတဲ့ curve ထဲမှာကျွန်တော်တို့ ကာလာတွေကိုတွားပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒါ red ကျွန်တော်လည်းတင်လိုက်မယ် okay ပြီးရင် green နည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့အသားရောင်နဲ့ light ဖက်တဲ့ကာလာလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဒီ before ဒါဒီ after okay ပြီးရင်ကျွန်တော် opacity ကိုအနည်းငယ် short လာလို့ရတာပေါ့နော် okay မရှင်းတာလေးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုချက်ပေါက်မှာဖြစ်ဖြစ်မိသားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်